Irasta amechange mm. mbona anakaa <laughs> mbona, mbona anakaa hivyo animated version <laughs> Way, bwana. Okay, hi, welcome back. It is hashtag Social Friday. We are in the thick of things. Tunachambua hapa Yaya comedy. But before that, I would like to re keep reminding you, keep reminding. Na that is kuna time on ulikuwa umetuambia utatutesa YouTube. Ulianza kututesa? Hmm, hmm. Nikwambia tu ziko editing. Editing editing hapo ndo tuko saizi. Eh, wanafanya mambo yao kukatakata ni nini? After drop sasa. Mm. So a date because in case wachelewe nisikuwa hmm. nimewaangusha. Sawa. You know, na get. Oh, ni sawa lakini hiyo siku ya premiere make sure umetu alert. Ah, lazima. But in the meantime tukufuata wapi ndo tujue hiyo siku itakamwe. YouTube, eh, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, Rajiz the DJ. At Rajiz the DJ. That's R A J Y Z. Ama follow at Infusion Boys pia kuna DJ Max Kenya pia mhm. utampata mm -hmm. hapo hapo Mm -hmm. mm. Max leo ametoa smiles. Ni, ni kama kuta, either kutanyesha ama kutakuwa tu na kitu kwa sababu I don't think I've ever seen Max smiling. Mm. he he Mimi naitwa at Kalamival pia. Hey! Yeah, training, training. Mm. present training. <laughs> but of importance is at Y54 on Facebook, Y254 channel on Twitter. Hashtag of the day is Social Friday. Naomba tu nikusome tu comments kama tutatu hivi. First of all, I would like to apologize to someone. Nakumbuka tulikuwa tunaongelea um, hii inaitwa nini? Hii maulime nini? China Square. Yeah, that one, mm. yes. So in my head, I, I was making a lot of sense and, until someone reminded me COVID-19 imetoka China. So, hey, tusiende. <laughs> Tuziende, I take it back. All right, so we have Aleki Frank says, watching from Muranga. Baro Kenya says, Ongatarongai, well represented show is on fire. Eh, ah, Katal Mgaza ndio amenicorrect. Thank you very much. Uh, yes, Mekwana, Thank you for watching. Nancy Stensi says watching from Makweni wote. Uh, eh, wote. Wote. wote. Sorry. Wote. Uwi, yeah. weu. Dorcas Mash uh, count me in from Thika Makongeni and I'm someone watching. Miguya chawa. I love you. I love your handles. I love them. <laughs> Nandara flyover confirmed. Yeah, and I'm a summer time is true, so it must be hot. Upcoming millionaire says Gedongore is watching and the soul is on fire. Yeah, yeah. Nasikia kupatia effect. Finger? Jamani, Rajiz, all these years yeah, nimekaa nime na wewe. Hiyo ya oh, ilienda wapi? Hiyo sina Okay. Oh, tunafinya pressing. <laughs> Mascara <laughs> Song in the background, tampe. Okay. So now, as we promised, kulikuwa na ka negotiation flani, Uh, the skit we just watched, eh, walikuwa ushago cadet, kingine tso katamu. I don't know mbona kukula. Me, I think that the fastest way to my heart is my stomach. You, what's the fastest way to your heart? It's your stomach. <laughs> I'm trying to figure it out. <laughs> Lakini sijajua sijajua bado sijajua system <laughs> work. Ai kweli mm. yangu ni chakula. Love language is, very strong. Ai baby girl hi. How are you? I'm good. Karibu sana. I Welcome. Wanakuita nani? Um, jisema ukiangalia watu kwa, uko kwa kamera ehe, wanakuita nani? Ukitaka nikutumie pesa ama nitumie utapata jina Caroline Zomo. yeah, lakini sasa ukipata kwa social media hmm. wananiita kama yeye Kamae. Yeah. Okay. Rono kamae ni Mluya. Wewe ni Mluya? Uweze leo jina. Kwa kwa, kwa, kwa Kiluya inamaanisha eh. kama mimi. mtu wetu wa hiyo hiyo maeneo ni huyo <laughs> rada. <laughs> Yeah, ndio hata ameangalia chini. yeah. Ama nime <laughs> nimechoma. Ati? Ops, sijachoma. Ah, hujachoma. Uko tu sawa. Max yako sawa. Aki tumesumbua Max na Max hata yuko kwa set jamani, but it's fine. It's all love. Ehe, sasa hapo kabla tuende mbali, hiyo kusikia tumetoka kuona sahi. Negotiations ilienda aje? Alikuwa na vibe ama vibe ilikuwa nje? Obvious kitu ya kwanza mwanaume ni luku manzee. Luku ikataa Mm. Vibe inakata pia. Hebu kuja hapa Rajis come. <laughs> Come come come Rajis come come come come. So for example tumesema mwanaume ni luku. <laughs> Nini Rajis? Mwanaume ni luku. Mwanaume ni luku. So tukimwona hivi venye anakaa fine thank you ona viatu safi. Mm. Nyumba zangu pale safi pale. So tukisema mwanaume kama wewe si ehe uh, kidogo kidogo tu. usichove haraka vizuri. Hapana, amevaa skinny jeans. <laughs> oh, unataka hizo zimebana? Mm, eh, nataka hiyo ya wazazi hataki. Hebu kwanza eh. unaona venye amepata. Hii ni Abana boy. ini ni design ya <laughs> Abana boy. Hebu geuka uone. Look how responsible he is. Eh. Mm. Atuone hizi vitu amevaa ndani. He looks like a responsible boy. Ehe. <laughs> Thank you very important. Thank you very important. Lakini kidogo Devi imenibamba. Hmm? Anasema beard game. Ah, eh, unapenda hii eh. sana. Oh, wow. Emoji bana za nini? Uh, umeshout. Nimeishi kuambia Max, sio kitu. Nimeishi kuambia Max. <laughs> Eh, hey, okay. Tell us about your comedy. Ilianza when? Wewe join when? Mko ngapi? Uh, ah, mi nilijoin katikati ya eh, sijui kama ilianza like two years ago ama ni one year ago mm. but join katikati mm. hey, eh, I just met this guy somewhere Kaniambia ako na channel, nikamwambia oh, okay. Nipe script tuende kwao. Mm -hmm. sasa tuka act like from nowhere nikaa mlikuwa tu mnatembea ukakuwa kwa soko ukibae nyanya ukakutana alafu bam. No, ya record, ya record ni moja. Mm. Flat sio moja ya kuishi azini. But uh, area code ni moja, so hapo kwa soko duka mm. kitunguu, nyanya mm. hapo ndo tulipatana. Wow. Yeah. So tuendange kubaya kitunguu na nyanya. Sa, saa ngapi hivi ndo tujuange kama matime? Um, masaa mzuri ni jioni. Eh, ni ukweli. <laughs> Lakini mapema sio best. Mapema sio best. <laughs> Kama umeamka uko na mood swings. <laughs> Utaki kuongelesha mtu. Utaki kuongelesha mtu. okay, ehe, alafu mkakutana script. Eh, akakutana akaniambia kuna script fiti. Akamwambia okay sawa. so, Let's go try kiworkout wa mm -hmm. I think inaendelea kuworkout so tuna mm -hmm. for the best. Ili, okay, so umesema umeingia katikati, so waliwapata wawili already? Walikuwa I think watatu. uh -huh. yeah. It, was it weird juu I imagine nikaa kolabo kwa msanii lazima mkuwe na vibe same ama haitaingiana vizuri. Was it weird trying to No, haikuwa weird cause he is funny, lakini pia niko funny kidogo tell it to your face. Unaona eh, sura yako huko mm, but unaniambia ukufani. <laughs> Niko confused. Eh. Hey. <laughs> Eh, Sasa unaona ukianza kusmile naweza believe okay eh. Hey. Eh. Ni skit gani unaweza sema is your favorite absolute favorite? Nini mmefanya skit gani? Like hizi zenye mnafanya. Kuna moja tumefanya nikiwa kwa nduthi. Mhm. Mm I don't know kama mko na. Eh. Yeah. To explain what happened like concept ilikamapaje? Eh. Uh -huh hiyo concept alikuwa alikuwa tulipanda ndudi I think um, wacha ni brag lakini atembea atembeangi na matatu ama. Aha. So ya sasa akasema eh, na watu wa ndudi wanakuangana na tabia mbaya. Mm -hmm. Like msee anakusimamisha na na na unamwambia nipeleke mali like umeagree do fika fika place ati amechange. Mm -hmm. Oh, distance ni refu. Mm -hmm. Ah, Bidhaa iko na idea, mm -hmm. wood script kaa hiyo. Mm -hmm. Eh. So nani alikuwa mwenye anaendesha ndudi yeye tu anajua kuendesha. Alas, hiyo ungesema saa hiyo ni CV bwana, <laughs> sini ukweli. Nduthi pekee, eh. sijui kama zingine anajua. Walai, uongo. Watu sio wajinga bwana. Tangu class 6. Eh. Mm. From back in the days. We've been doing this for years. Oh. <laughs> <laughs> Ehe. Aya. Hmm. Eh, mmefanya skits ngapi? Okay, can you count ama ni mingi hivyo? I can't count. Ni mingi. So in a week How many do you do? Do you plan to no, do? only once Wednesday peke yake in a week. So so mkishoot hiyo Wednesday mna shoot ngapi? Moja. Moja. Yeah. Okay. And then now the, it goes through post now post production ni nyinyi bado? Hmm. Unajua ku edit? Yes. Wala. Bro nimesikia akisema kuna shida. Sijui editing yako iko na shida? Ni watu wangu wamekawia. Mm. Oh. Si unaona watu wamepatana asubuhi, <laughs> boom magic. Ehe. Yeah. Nini ingine mnataka? Hebu mseme mashida zenu haraka haraka teketeke tuzisolviwe hapa. Hashtag social Friday. How does it feel ku, kuwa na Okay, wacha ni, ni phrase hivi. Uh, si compare but najaribu phrase hivi. Naonanga Crazy Kenna when, when he posts something, he has one very specific hashtag which is stand against depression. So purpose ya skit zenu ama purpose yenu ya kuwa wafani ni, ni, ni, ni gani? Yeah. <laughs> Purpose yetu kuwa wafani yeah. Like watu wacheke kwanza, alafu behind it kuna kuna like kidogo in educate I would say. Aje, like give me one eh, skit alafu niambie ni nini ulikuwa unajaribu kunifunza hapo. Um, kama hiyo ya Ndudhi mm. Like nilikuwa naambia wase wa Ndudhi mwache hiyo tabia mbaya mm -hmm. Ukikubeba ukibeba msee mfikishe penye anaenda kulipe mwisho ishi. mm -hmm. yeah. That's a good point. That's a good... Na kuna mtu ashaikasirika kitu umefanya akasikia ni personal unaniongelesha una sijui aje? Uh, maybe anakasirika na ananyamazia na huko ajain show ameenda kusikia vibaya na huko aenda sikia vibaya huko <laughs> so, so feedback yote imekuwa positive so imekuwa positive walai eh sijaona mbaya unless Do you feel like, like kama umegrow wewe kama mtu like venye unafanya skits every week? Eh. Vizuri sana. For the moment, ni student wa Kenya Mas, so oh, nafeel vizuri. Walai. Mm. Hey, okay. Okay. So, eh, hey, wewe ni nikao ushaingia kazi ukisoma bado? Eh. Hey. Eh, so una feel vizuri. Mm. Wow. Hata nikuja mniajiri huku kwenu. <laughs> Alright, sasa ndio tupate time ya kuingiza the, the last one of uh, you who's present today in studio. Unaweza tupatia mtandao zako ama also you don't want Mtandao zangu mm, mm. TikTok ni Kamai, eh, Instagram ni Clavis underscore Jovian, mm -hmm. and uh, on Facebook ni Clavis. Mm -hmm. yes. All right, thank you so very much. Eh, tutakutuma kwa Max kidogo mchekeshe Uone nakuanga na smile suponi vile ku ah, ndio hiyo eh, hey, baby boy ametoa <laughs> piga smile nyingine smart sana. There you go. He's exited the premises. <laughs> Tutampata tu. At YPFO Facebook, Y254 channel on Twitter, hashtag other day is Social Friday, where we bring your weekend on a weekday. Now we have one video left and one guest left, so you don't want to miss out.